assalomu alaykum hurmatli ota ona sizga shuni ma'lum qilamizki farzandingiz joriy o'quv yili davomida bizga noma'lum sabablarga ko'ra dars mashg'ulotlariga qatnashmagan yuqorida bayon etilgan vaziyatga qisqa muddatda oydinlik kiritilmasa farzandingizni institutimiz talabalar safidan chetlashtirilishi haqida ogohlantiramiz talabalar safidan chetlashtirilishi haqida ogohlantiramiz mo'jizaviy temir yo'l keyingi bekat mo'jizaviy temir yo'l bu Germiyona, asub fakulteti talabasi sim sim ochil bu esa ron qurilish fakulteti talabasi sim sim ochir chakagini o'chir hurmat bilan dekanat Assalamu. Ah, okay, eh, apa, anu, Muiza, itu miri ya? Oisa, I don't know. Namurula. Pa, sarangnya. Hello, Mogas. Sen modasan. Yetti bakalım anam hangi. Nima diyorsan sağ odan sen dabdan hiç sorma karayın. Bitir bitir çöşüden idi. Bir kapalı yeri kapalı canan cürün. Bahırdan hiç olmuşan çolmuşan. Bitir bitir çöşüden idi. ki kapalı yeri kapalı canan cürün. İbi hay. Oldu hay. Şeftik hay. Mo'jizaviy temir yo'l. Bu yerda har kuni 5 ta kam 8 da Olimpiya o'yinlarining yugurish musobaqasi o'tkaziladi. Mana bugungi referi Buxor akamiz o'z joylarida. Bugungi kech qolgan ishtirokchilarimiz neighbors trying to get some cheddar. We all want our cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough, bought the orange Lamborghini. Lekin bunday qiyin vaziyatlarda udda biron talabalarimiz ham topiladi. Bu xayolparast Malfoy. U kechagina Yoshlar ittifoqi ko'krak nishoniga sazovor bo'ldi. Bu yerda birinchi bosqich talabalari fakultetlarga taqsimlanadi. Fakta. Faqat asqmas, faqat asqmas. Tashkil tashkil etish, hech <laughs> qanday asqmas, asqmas. Aha. Besh yilcha sanash bilasanmi? Молодец! Эконом! Ура! Сапраман, Сапраман, Сапраман, ты упоману. Voydod! Kim bu? Bu Rossiyada bo'lib shu yoqqa ketgan talaba. Alo. O'tkazilgan tadbir rasmlarini jo'natibsan? yo'q qudratingdan qattiq charchabman shekilli uh I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Bravo, bravo. Oh yeah, oh yeah. Sana hammer rocks geçsin. Operatör şu joy'unu boşuna koy var. Wow. Kech kaldı yana bugün, kech kaldı yana bugün, yana kech qoldi bugun endi qo'ydimi shu kaldı tu Vay bu şavşu Enbeleri ham köpeyip gitti de Talaba sende Talaba sende Yazı çözü bop gitse Gap digadi ye Talaba sende Talaba sende Yazı çözü bop gitse Gap digadi de